ඔයා වගේමයි. <laughs> කිසිම වෙනසක් නෑ. අපරාධ කියන්න බෑ හරිද බිත්තර දානක විතරයි අඩු කෙකර ගාන එකත් ඔයා වගේම තමයි ඉතින් අය <laughs> ඒ ගමන කුකුලෙක් කල්ලගත්තාද නැකිකිලයක් නෑ කුකුලෙ කිලියනේ වර්ගයක් සම්පූර්ණ ගැන කතා කරන්න ලැස්වෙන්නේ හරි කිසිම වෙනසක් නෑ මොනාගෙන සම්පූර්ණ වර්ගයක් ගැන කතා කරන්න ලැස්තිවෙන්නේ කිසිම වෙනසක් නෑ එක වගේම තම මේ බාන මේ බාන මේ බාන මූුණ මේ බාන මේ බැලූ බැල්මට මුකුත් නෑ නිකන්ගේ නිකන් නිවුන් සහෝදරයක් වගේ හරිද ඒ හිනාව ඒ මූුණ ඒ හැඩරු අර ඒ කොට ගතිය ඒ කෙකරගෑම අම්මෝ ඒ සද්දේ <laughs> මට පුදුම ඉන්දුනීසියාව ඉන්න මේ විශේෂය කොහොමද පාදුක්කටාවක ප පාදුක් කන කොහෙද කොහෙට ගෙවල් තියන්නේ පිළියන්දරට ආව කොහොමද කියලා බම් මේ කල්පනා කරන්න යන්නේ අපේ ගේ තියෙන තැන මතක නැතිකොත් එක්ක මට නෝටෝ යන්ඩ ඇන්ඩ ඇන්ඩ ඇන්ඩ ඉන්දුනීසියාවේ කුකුළු විශේෂයක් ඉන්නවා හරි කෙලින්ම ඇවිල්ලා මේ ඇවිල්ල හරි මෙකුලන්ට කියන්නේ කලු කුකුලො කියලා දැන් ඔය අපේ ඉන්නවනේ මොකුද කුකුලු ජාති කියන්නකෝ බලි කුකුලා ඉස්සලා මතක් වෙන්නේ ඒක තමයි ඉතින් අම්මේ බලි කුකුලා ගං කුකුලා හරි බලි කුකුලා කියන්නේ නේ දැකලා තියෙනවද ඔව් ඊට පස්සේ හබං කුකුලා ඈ තව කවුද ඉන්නේ ඩ්‍රොයිලර් <laughs> අපි දන්න කියන අපේ කුකුලා. අපි දන්න කියන කුකුලා. ඉතින් ওই වගේ කුකුල් විශේෂ ඉන්නවනේ. ඒ වගේ ඉන්දුනීසියාවේ ඉන්නවා කුකුල් විශේෂයක්. එක එක ඇවිල්ලා බැලුවාම පුදුම ලස්සනක් ඒ සතා. හරි? තනි කරම කළු පාටයි. තනි කළු. තනි කළු. කළු කුකුලා. කලු කුකුල මයකක වාගේ වගේමයි කිසිම වෙනසක් නෑ වගේමයි හරි ස්කින් ටෝන් එක එක වගේම තමා වෙනසක් නෑ කළු කුකුලක් හරි කොච්චර කළුද කියනනම් මෙයා අංජුව කළු කළු කට්ට කළු තමයි හරි කාක්කගේ දැක්කාම නිකන් ඈ ඇහැට බලපු ගන්නයන් කාකවිල්ල කාකගේ කියනවනේ කළු නෙමේ තද නිලක් තියෙන කියලා කියනවනේ කාක්කගනේ ඔව් එහෙම කියනවනේ මේ ලංකාවේ නෝමල් සාමාන්‍ය කළු පාට පෙනුම තියෙන කුකුළු ඉන්නවා යාලගේ පිහාටුවල වෙන වෙන පාට මික්සලා තියෙනවා මේ කුකුලත් කට්ට කලෝ යායාගේ හැම දේමන මෙයාගේ සම්පූර්ණ කිසිම දෙයක් කවලන්නෑ තනි කලු ඒකවිලා දිලිසෙන තද්ද කළු පාටක් තියෙන හරියට මේ දවිරෝෂුව නැත්තේ පාට බලාගෙන අද ලයිව් එකෙනවා කීල් බලන්නේ කලයකම බොහොම ස්තුතියි ඔබ දෙයක් ප්‍රතිචාරයට ඒ කලයකම තමයි යෝ මම පෙන්න්න ලයිව් එක ඇවිල්ලා ඒ පාට මේ ප්‍රශ්නයක් අලුපාට පියෝ බ්ලක් හරි එතකොට විශේෂත්ව තියෙන්නේ දැන් පිටතින් පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හරි කළුණ සාමාන්‍ය දෙයක් වෙන්න පුළුවන් හරි හැබැයි මේ ඉන්දුනේෂියන් කුකුල් විශේෂය ගොල්ලන්ගේ පිටතින් විතරක් නෙවෙයි පිහාට විතරක් නෙවෙයි එයාලගේ බිත්තර බිත්තරත් කළුයි ඌ සී එහෙම කොහොමද වෙන්නේ බිත්තර සුදුවාලි රතුවාලි බිත්තරත් කලුයිද සාමාන්‍යයෙන් අපි අපි කඩෙන් ගන්න ගියාම බිත්තර ගන්න රතු බිත්තර නැත්තම් සුදු බිත්තර හැබැයි මේ වර්ගයේ කළු බිත්තර තමයි දාන්නේ ඔව් කොහොමද නිකන් අපේ රටේ කඩවලවත් කළු බිත්තර තිබ්බොත් එහෙම අපි ගන්න ගියොත් එහෙම <laughs> ඈ ඊළඟට මේ කැවිලා අනිත් විශේෂය තමයි බිත්තර විතරක් නෙවෙයි මේ කුකුල් විශේෂයේ ඇටකටු ඔව් ශරීර කොටස් ඔව් ඔව් ඔව් සියල්ල කට්ට කලුයි. ඇටකටු පවා කළු පාටයි කියන හිතන්නකො මොන මොනවගේද කියලා. ඒක මාරයි. මුළු එකන්නේ බොඩි එකේ ඔක්කෝම දේවල් ටික කළුයි. කළුයි. ඔව් මෙහෙම જાතියක් ඉතින් ওই ඉන්දුනීසියාවේ තමයි ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඉන්දුනීසියානු මාකට් එකේ දැන් බ්ලැක් එග්ස් කළු බිත්තර තියෙනවා විකුණන්න. තියෙනවා. ගීල අරගන්න පුළුවන් ගන්න පුලා ගණන්ගේම කෝම දැන්න මෙහේ ලංගිනි ගණන් මේ <laughs> සුදු බිත්තර රතු බිත්තරවලට ගිල තිට කාලේ හටිට කළු බිත්තරයක් කවු් කියක් අයිට මන්දන්න න <laughs> කලු කුල ගැන කතා කරට බිත්තර ගැන වැඩිය කතා කරන්න යන්න ඇමක අද බිත්තර ගැන කතා කරන කියර කියන්න අපට අඩන්න වෙනා කියන එක නෑ පාල මිල දැම්මන පාල මිල දැම්මට පස දැම්වෙලද පොලේ ලොක විතර හිගයක් තියෙනවා හොංගලා ඒකරනං ඉතින් මට මුකුත් කියන්න බෑ ඕමරි වෙළඳපලේ බිත්තර හිඟ වෙනවද නැද්ද දන්නේ හැබැයි ඉතින් කිලෝ බිත්තර දාගෙන නවත්තන්නේ නෑනේ කිලෝ බිත්තර දානවා ඉතින් වෙළඳපලට තමයි බිත්තර හිඟ වෙන්නේ නේ තමයි මොකක් හරි වෙනවා තියනවා අතරමැද හැබැයි මේ යන ගණන් වල හැටියට අංජුව දැන් ඔය බිත්තර ඔච්චර ගණන් කියලා දන්නවනම් කිකිලි වුණා බිත්තරේ දාන්න කලින්ම ඇඩ්වාන්ස් එකක් ගන්නවා ඈ <laughs> පුළුවන්නම් කතා කරලා කියන්න අය අනිවාර්යෙන් බිත්තර දාන්න කලින් ඇඩ්වාන්ස් එකක් ඉල්ලලා දා බිත්තර දාන්න. ඔව්. නේ මන්ද. නම් ඉතින් කිකිලියෝ යන්නේ උඩින්. මච්චර ගණන් කියලා දාන්න. ඔව් යන්නේ. <laughs> ඔය යන්නේ පේන්නේ නැත්. රයිට්. අපි යමු ඉස්සරහට.